你要记住，这辈子做个真人。刚才我前面讲了这么多，不要再做一个假的人。表面上自己很聪明，自己实际上你是错了一辈子。你听了张老师的课，你现在要觉悟觉醒。哎呀，我要修真，我不要再以这个臭皮囊为我，因为我这个臭皮囊里面有八万四千种我都不了解，我赶紧要去了解，赶紧要跟他们这个打交道。 这里面到底有什么神？这是你们如果没有上过我一二这个三年级课程的同学呢，赶紧今天跟工作人员请一本这个《黄庭内景经》回去诵念。为什么要回去诵念？这里面你体内的神的名字都在这一本经书里面。过了冬至呢，我还准备给你们。 把体内原有，这不是我给你们的神，是你们体内这些神都有。但是你们在干什么？睡大觉， <laughs> 睡不醒，所以就就没有觉醒，就没有觉醒。但是这里面，这是两千多年前的经典，这里面你的眼神叫什么？耳神叫什么？心神叫什么？它全部在里面。所以你只需要诵读，诵读的目的干什么？ 你把它给我唤醒，唤醒啊！然后真正的醒，过了冬至，我会尽量安排在元旦前后，给你们安排一次醒神大会。人家叫醒尸大会啊，这个“尸”是尸体的“尸”。你这个，你们过年是不是要敲锣打鼓醒尸啊、舞龙啊？哎，对，我就给你们体内来一个醒神大会，连掌声都没有。 啊！但是你要赶紧送啊！你这不送的话，你将来你的神这个我点点卯的时候，他都不在， <laughs> 都还在睡觉。你们先要诵经，诵经，到时候我就能有办法，请这个法界的师傅们外神来帮助你。这个啊，天鼓雷音，雷音啊，这天上打鼓战鼓，然后雷神放出声音，那你看能不能把它炸醒？ 啊，闪电电母来，能不能把它晃醒？啊，这个我们的醒神大会是干这个的，就是请外面的天龙八部、四圣众、六道众生都来帮助你，把体内众神给醒起来。只要您醒起来，你就醒了。梦醒时分。啊，这个我在醒的时候，我吓一跳，为什么？ 我这个醒了以后，就闪电一样的往回倒流自己的人生，啊，从昨天一直倒流到这一生出生，把我吓出一身汗来。以前在佛经看出来，说释迦牟尼说这个阿罗汉，他正到自己在地狱里受苦的时候，身上回流会流出血汗，惊恐就是流出的汗里面都是红的，啊，我还没觉得。 有同感，哎，这个醒了以后发现，这个比那个还惊恐，发现自己的每一天都没做对一件事儿，每一件事儿是是是做对的，我们都觉得我们很聪明啊，我做的每天的事情都是很重要，都是很必要，都是很有意义。比方说，我以前觉得我能渡你们，现在我发现原来是我欠你们的。再掌声一下，哎，这个。 就变成这个心态不一样了。以前我是觉得这个是你们欠我的，现在我发现原来我成不了佛是我欠你们的，这不就醒了吗？那你们是不是觉得老师欠你们的？那你就没醒过来。你什么时候觉得你欠老师的？哎，那你就醒过来了。这是自己醒内神的时候会发现，哎呦，我真的不是人。我怎么年轻的时候对我爸爸这个样子，又吼又骂又又不理他的？ 有叛逆性格那个，这个在少年期怎么那么叛逆？对自己的父亲，还心疼忏悔，啊，说是这个不用给爸爸打电话，那么就自己深深的忏悔。很多事情，你以前觉得对的事情，后来当你醒的时候，发现一无是处，一无是处。所以说，为什么我们必须要醒神？真醒过来，你的忏悔就有力了。 因为你发现你今生、过去时、无时间，你没有成佛的原因就是自己没醒过来，老是觉得都是别人欠我的，从来不知道是你欠别人的。所以释迦牟尼说，没有一个众生，我可以渡，都是什么，众生渡我去成佛，都是我的恩人。